Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Iya, salah itu orang mesti. Kadang malah bagus salah nggo syariat, ya. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Mergo Nabi kok maksiat. Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa seorang. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini. Kowe kok sholat duhur rong rokaat, mesti tak arani salah yo salah, yo lali, yo ngelamun, yo wis pokoknya keliru. Boleh ngutangi, boleh kasusnya pokoknya keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salah duhur orang rokaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah, duhur kok orang rokaat, tapi tidak dosa. Masyur kan setelah duhur dua rokaat, riwayatnya itu hanya dua duhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan duhur. Pokoknya hanya duhur dan asar setelah Nabi kundur masyur itu setelah dekati pintu karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama pintu masjid sama pintu dalam dawe Nabi itu sebelah apa? masjid makanya masyur ya ini dalam Nabi ini masjid ini dalam Nabi itu hanya satu pintu apa? di sini dalam Sayyidah Fatimah ini terus ya sudah makanya masyur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid kalau Nabi sekali masuk dalam itu nggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga kalau Nabi keluar keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik milik umum. Mesir ketika Nabi sudah masuk, sahabat tuh geger. Wah ini duhur model anyar, berarti mulai sisuk duhur orang rokaat karena ini duhur terbaru. Apa? Berarti cara teori nasah manso seweneng sahabat kue kue ini seweneng wae sesok duhur gak patang rokaat dua rokaat karena ngambil yang terbaru tapi ada sahabat itu ganjil jenis Zulyaden Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk jenenge sahabat, gak di peradaban karena ini gak gak akabirus sahabat, tidak akabirus sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Niki solat model anyar rompanya jenengan lali. <laughs> Sewante. Nabi balik, balik teng mikrof, terus faat bala alal hadirin. Nabi menghadap ahakun makolahu dzul Apa betul tadi yang dikatakan dzul kalau saya hanya sholat dua rakaat? Terus sahabat bilang, "Naam ya Rasulullah." Ya, ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan dua rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan wong empat rakaat kok jadi dua rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Ya itu jeneng apa? Makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah saya itu tidak akan lupa tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah makanya Nabi ya diutang ben umat roh carane diutang sing bener ibu biye lah sing titik utang itu ora bener e. lah itu pare <laughs> perkara kan itu Nabi ku nak diutang uang itu tiga i rohen saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kabundut itu aman Nabi itu nak utang uang itu tiga i rohen rohen itu wasikoh Sehingga nate utang tiang Yahudi satu gandum berapa tiga iwasiko rohen. Jadi setiap saat kayak mati kurang masalah. Jadi misalnya utang kanjamu rong juta, kayak sepeda motor, ah kayak emas. Mesti lebih rohen duwe utangnya gelem. Jadi niru utang itu mau separuh tok. Nabi nak utang tiang nunjukani rohen. Rohen itu jami, masyur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu nabo Eh, baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lalu lebih clear, maka lebih gampang kan? Napa? Lebih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa Allah raiso nyukupi Nabi ini? Tentu bisa. Tapi gue syariat, nak wong raiso rabutoh wong liya, wong raiso rabutoh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditektir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe nabi gesangi nabi kaya umume uang ya tau, duwe utang ya tau, dineng bojo tapi jauh dari syar, oh dineng sunat, berarti ini sunnah rasul tau dineng ya goblok kowe Nabi tau dineng bojo ini sakulan. Cuma umatnya nganti rong tahun ini gak masalah kan? <laughs> Karena nambahin apa? Nambahin. ben nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Paham ya melane masyhur kan intatu ba ila wa faqad sahat qulubukum wa intatu haro ali kan nabi nate dina. Pertama dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus dua orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng <laughs> ya tahu. Piye kira sadek dineng. Sakulan. Nabi wong parak pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran. duwe komunitas langit fa inna wa huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mukminin wahre bojone getar waduh dineng kok santai kaya kowe ndek bojo ngalim wong alim dineng malah mutolaah terus sing repot nak kowe wis hipersek dineng wah ya ya <laughs> ya lara tenan wis wah lara tenan tapi wong alim dineng kan santai wae eh, salat mutolaah salat wis kere hipersek dineng sing wedok ya wis akhirnya sadok menghamba apa? Nah, di sini ini mulai ada suami takut istri. <laughs> Sekere budak sek. Nah, nabi kurang ngono, wong alim ra ngono, dinenge santai. Nabi ning kamar, bik pangeran, bari kumula. Bojone seneng mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai. Mana jogeman ngeneng bojo ngalim rugi-rugi. Mundi dunia dhewe napa? Dia kasih kantin. Nanti jarang mau ngalim kalah mbak bojo, wong wong ini ini mesti kalah, <laughs> aku bergembal. Terus hiburannya kelontok, dineng. Terus kere, hiper. Tuntas, oh. Tuntas. Sentak langsung. Semoga di sepura pengiran, wabis. Orang di sepura ya rapopo, nggak jelas ya. Di sepura, di sepura kang, pengiran ugofur, oh. Pakai sepura nih. Ya, takwil iku ora sekedar neng Allah. Nah ono ayat sing zuhire nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salah nabi salat rong rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. carane nambahi terus takbir ditambahi meneh jeneng apa ma kuntu ansa walakin unassa li asunna jadi kalau Rasulullah ditakdir salah itu bukan salah dengan makna dosa tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat kok kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar terus malah para pangeran ya biasa ben ku nyontoni umat akan ngalami masa-masa dineng bojo bidane ning sejarah Nabi Musa wulan kuwe rong tahun Paham ya, itu soal itu kan etika lah. Ben seru nopo, ben seru. Seradi duwe, tapi ya bolak balik radi duwe. Cuma nabi terus diganjil waktu terus samen sholat. Eh. Nah kira radi duwe malah bengak, bengak. Itu mana untuk beda Nabi ya nate utang, ya jamek no baju rompi. Beda nih gue BPKB di sekolah terus gak so ini. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya uang, nama umumnya uang diutang ya Nabi diutang, umumnya uang dineng bujo ya nanti dineng bujo. Tapi kabeh sing dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal. Ya, umatnya mau niru, tapi raiso ide. Ya, ya serapu apa aja pantas umat ya pantas Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, itu yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter ngono. Kuwanane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabi lah nak babi wis tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singa cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Mengakui wong priayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim. Wes pokoknya aku ngakon ngakoni kowe wong apik tenan. tapi aku buju pertama syaratnya kue kudu melukai hajar waduh ibrahim pusing kono melukai mbok nom nopo oh iya bawi kok ngene kowe waduh gak dilukai wedi istri pertama ngelukai nabi kan wedi dolim nopo wedi dolim wedi dosa dota adek piye padahal maksudnya saram sih mau melukai pipine borai ini benda elek. Ibrahim diakali kali ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tak bahayu. Iku wong lanang. <laughs> ribet masalah wong lanang ribet. Sarah wis reso nyala, Lho wis tak lukai yo. Nyukus kunan. terus saya ki wong do niru ngakal ini, tok ra niru pinter ya, ora niru penan. Dadi nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Mulane eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya, itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia Kekasihnya Allah pun tahu ditekdir lupa Bedanya nak Nabi Pisan gue bola Iku tok bedane. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan Gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zuhiri Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zuhiri Nabi ku salah atau so Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikan ulama tadi mimba bi hasanatil abror sayyatul mukarrabin. Jadi barang sing mesti ini kurang biaya-biaya cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi urapan, terus itu ya dianggap salah. Sementing ke warum dan siha.